estamos facendo unha campaña da carreira, profesión, da carreira profesional que é un dereito que nos sacano na época, cando empezou o Feixón, Feijón no goberno na época de recortes entonces é un, un, un, están camiñados dentro dunha campaña de recuperación dos dereitos perdidos que nos recortaron que aínda non nos devolveron aos traballadores públicos a carreira profesional é un dereito que ten todos os traballadores públicos na, que na sanidade xa se aplicaba entonces a data xa hai moita discriminación digamos entre quen a cobra de antigo e lle quedou paralizada e xente que non a cobra Entón, é unha campaña que vai encadrada a todos os colectivos profesionais, fixos, tanto persoal fixo como contratado, que todo mundo tería dereito nun futuro a cobrala, e é unha campaña que vai nese sentido.